чемодан Тебя ждет самолет Полетели туда, где никто нас не ждет Вот бы все отпустить Но недели без сна Пролетают как миг Белая полоса а, а, а, Новые голоса а -а -а. проносятся они тобой Небо звездная пыль По дороге домой Вспомнишь все, что забыл И нелепая тату Станет памятью тех дней Что кружили нас с тобой Будь со мною смелее природе, нашей природе э, Это в нашей природе, нашей природе э, Это в нашей природе чувством доверять